insensatez que você fez, coração sem cuidado, fez chorar de dor. você foi fraco assim, assim, não desalmado. perdão, perdão. Quem semeia vento Não esquece. meu coração pede perdão apaixonado Pois quem diz que a razão não merece ser perdoada